اهلا بيكم في فيديو جديد النهارده آه، وحلقه جديده عن الابراج وهنتكلم النهارده عن برج الجوزاء 2019 وعن اسرار كتيره جدا تخص برج الجوزاء آه، في الحب والارتباط وتوافقه مع الابراج التانية انتوا مش متخيلين يا جماعه احنا الهوا عمال عندنا ازاي شايفين طبعا الهوا فظيع <laughs> اول حاجه انا عملت امبارح نفس الفيديو ده بس عملته عن برج العقرب يعني لو اي حد مهتم برج العقرب ممكن يدخل يتفرج على الفيديو آه، في تقريبا عملته امبارح اخر النهار ف آه، برج العقرب موجود برضو توافقه مع كل الابراج انا هستنى بس الناس تدخل شويه انا بس عايزه اوريكم الجو عندنا عامل ازاي في مصر لحظه واحده كده ثانيه واحده احنا شايفين الهواء عندنا ال... انا في البلكونه اصلا بتاعتنا بس حتى بصوا السما مغيمه ازاي آه، اول حاجه كنت عايزه اقول لكم زي ما اتفقت معاكم ان انا رنا اختي الصغيره اصغر واحده في اخواتي يعني هتبدا تعمل videos عندي في القناه بس هي تعملها بالانجلش يعني هو انا بشجعها عشان هي بتتكسف بقى فهي برج الدلو على فكره يعني هي برج هوائي كده زي برج الجوزاء فعايزاكم تشجعوها وتتفرجوا على ال videos بتاعتها ويعني هي لسه بت... بتظبط كده بس هي مش بتعرف تتكلم عربي فهي قالت لي اعتذر بالنيابه عنها لان العربي بتاعها مكسر يعني طيب خلونا نتكلم بقى عن برج الجوزاء واسرار برج الجوزاء في 2019 زي ما قلت ان 2019 برج الجوزاء هي سنه افضل بكتير جدا من 2018 لان 2018 كانت ملخبطه جدا جدا جدا مع برج الجوزاء يعني الدنيا ما كانتش مظبوطه آه، خالص مع برج الجوزاء في 2018 بس في 2019 كل حاجه هتظبط بكتير وانا عملت فيديو توقعات هسيبه لكم فوق على علامه اي كده ممكن تدخلوا تتفرجوا عليها آه والحاجه اللي عايزه اقولها برج الجوزاء زي ما قلت لكم في فيديو توقعات المفروض برج الجوزاء عندهم سفرة وعندهم تقدم كتير جدا جدا في الشغل طيب خلونا نبتدي في موضوع الحلقه وهو توافق برج الجوزاء مع باقي الابراج يعني انا عايزه اوريكم ان الصوره دي هي صوره الشيخ زايد الله يرحمه آه، دي واحده صاحبه مامتي اماراتيه جابتها لها هي هي اصلا already زي تابلو بيتعلق على الحيطه بس احنا مطلعينه يعني يتشمس شويه آه، الله يرحمه يعني انا من عشاق الشيخ زايد رئيس دوله الامارات العربيه المتحده آه، الله يرحمه يعني طيب آه خلونا بقى نتكلم بالتفاصيل انا مش عارفه امسك الكاميرا ازاي طبعا عن برج الجوزاء النهارده هنتكلم عن برج الجوزاء وتوافقاته العاطفيه وده بناء على طلب الجماهير لان زي ما احنا عارفين برج الجوزاء برج متعب يعني خليكم عارفين يا جماعه ان انتوا ناس متعبه والناس كلها مقلقه منكم في الارتباط فلازم تاخدوا بالكم بقى شويه يعني عشان ايه آه، مش عايزين كل الناس تشتكي منكم انا اكتر برج الناس كلها بتشتكي لي منه في الارتباط وريد ده مجنون ده مش عارف اعمل فينا ايه هو برج الجوزاء فركزوا بقى يا جماعه يعني مش عايزين الناس تقعد تتكلم عنكم كلام مش حلو ومش لطيف يعني يعني انا بحبكم عشان ليك عندي صحاب كتير جدا من البرج ده plus كمان ان انتوا دمكم خفيف بطريقه مش طبيعيه يعني طيب هنبتدي مع برج الجوزاء وبرج الحمل هل برج الجوزاء بيتفق مع برج الحمل آه، بيقعدوا يهزروا مع بعض كتير قوي يعني جوزاء وحمل لو ارتبطوا هتلاقيهم طول النهار عمالين يضحكوا ويهزروا مع بعض وحياه لطيفه وكل حاجه جميله جدا الى ان نبتدي في مرحله اتخاذ القرارات برج الحمل هيبقى عايز يسيطر على الجوزاء والجوزاء يعني بيعشق الحريه فهيقفشوا مع بعض آه، بس انا بشوف ان هم بيتفقوا مع بعض بس الجوزاء لازم يبطل جنون والحمل يبطل يحاول ان هو يعني يقفش على الجوزاء كده ويحاول ان هو آه، يقمعه يقمعه يعني يجبره على حاجات الكتيره الجوزاء ممكن ما يكونش آه، عايزها فبس الجوزاء لازم يتعامل مع آه، تصار هما الاثنين متسرعين يعني هتحس ان هما كابلز متسرعين قوي مجانين يعني لو هما الاثنين لو طلع في دماغهم انا يا جماعه هموت من البرد <laughs> هما الاثنين لو طلع في دماغهم اي حاجه فجاه بيقوموا عاملينها فجاه ومن غير اي سابق انذار يعني بس انا بشوف ان هما بيتفقوا مع بعض وبالعكس بيبقى couple دمه خفيف جدا وبيبقوا لذاذ جدا جدا مع بعض طيب هنيجي بعد كده للجوزاء والثور. استغفر الله العظيم يا رب استغفر الله العظيم يا رب يعني هما الاثنين <laughs> هموت من البرد هما الاثنين استحاله استحاله استحاله يتفقوا بالعكس ده ده هيجننوا بعض وانا ما برشحش كابلز ده حتى لو انجذبوا لبعض ما اعتقدش ان هم هينجذبوا لبعض لان هم عكس بعض الثور روتيني جدا ما بيحبش التغيير ما بيحبش الحاجات الجديده في حياته والجوزاء طبعا زي ما انتم عارفين هو مش كده نهائي هو العكس تماما يعني فثور وجوزاء انا ما بنصحش بالعلاقه دي اطلاقا اطلاقا اطلاقا لا ممكن ثانيه ما حدش يمشي بس انا محتاجه <laughs> اجيب جاكيت على السوات شيرت اللي انا لابساه لان انا هتجمد خلاص مش هروح فنطور وجوزاء لا لا لا لا لا يعني على الاغنيه بتاعت آه، اوكا اورتيجا دي طيب بعد كده هنيجي لبرج الجوزاء وبرج برج الجوزاء مع برج آه مين بعد الحمل برج الجوزاء آه برج الجوزاء وبرج الجوزاء الاثنين بقى مع بعض عارفين انتوا ال couple المجنون اللي هيجننوا الناس كلها معاهم هما الكابل هما الاثنين مجانين جدا جدا جدا بقى آه مش انا بحسهم عايزين بقى حد يعقلهم يعني عايزين حد كده اللي هو ايه آه يبقى عاقل يعني يقعدوا مع مع ابوهم وامهم بس هما هيتفقوا مع بعض بس هما هيبقوا مجانين بالزياده آه متسرعين جدا آه بياخدوا قرارات ممكن بسرعه جدا مصيريه وما يعني ايه عايزين كل حاجه بسرعه بسرعه بسرعه دلوقتي دلوقتي دلوقتي بس هما كابل هيبقى ناجح في حياته يعني هما الاثنين اذكياء انا انا قلت قبل كده ان برج الجوزاء هموت آه، ان هو من اذكى الابراج اللي ممكن تتعامل معاها في حياتك لان هو ذكي بشده برج الجوزاء فهما الاثنين مع بعض اه بس هتحس ان هما آه بيغيروا رايهم بسرعه جدا ممكن الصبح تلاقيهم بيحبوا بعض وبيعشقوا بعض وعايشين قصه حب مثاليه تاني يوم تلاقيهم اصلا مش طايقين بعض ومش عايزين يعيشوا مع بعض وعايزين يسيبوا بعض وعايزين يطلقوا وينفصلوا مثلا آه تالت يوم لا احنا بنحب بعض تاني ومين اللي قال ان احنا بنكره بعض آه رابع يوم وهكذا يعني تحس ان هما كل شويه بمود مختلف كل شويه بيغيروا رايهم آه بس بيتفقوا مع بعض جوزاء وجوزاء طيب جوزاء وسرطان لا برضو ليه انا هقول لكم سرطان هينجذب جدا جدا جدا لبرج الجوزاء الجوزاء مش بينجذب للسرطان اطلاقا راجل وست من ناحيتين لان الجوزاء ما بيحبش هدوء السرطان ما بيحبش روتينيه السرطان ما بيحبش غموض السرطان ما بيحبش سكوت السرطان والسرطان بقى العكس تماما السرطان بيتجنن من الجوزاء لان هو بيحب الاكشن بتاعته بتحب الحركه بتاعته بيحب التغيير بتاعه فتحس ان هو عارف انت اللي هو سرطاني يبقى نفسه يعمل حاجات كتير قوي في حياته مش عارف يعملها بس الجوزاء بيعملها فبيعوضها عنه على فكره نسيت اقول لكم يا جماعه ما تنسوش تعملوا like للفيديو لان ال like بتاعكم بيفرق مع الفيديو جدا ان هو يبقى recommended في اليوتيوب وان هو بيكبر القناه اكتر ف please كل الناس تتفرج دلوقتي تعمل like ودايما يعني ايه اول ما تشوفوا الفيديو تعملوا له لايك عايزينها نخليها قاعده أه <laughs> هموت من البرد يا جماعه طيب فالسرطان والجوزاء انا بحس انهم مش بيتفقوا مع بعض اطلاقا بس ممكن هتلاقوا السرطان بينجذب جدا للجوزاء آه، وبيعجب بيه في البدايه بس برضو السرطان مش هيقدر يكمل مع الجوزاء على فكره هيزهق من تغييره الكتير يعني كتير فهيحس ان هو مش قادر يتاقلم مع التغيير الكتير اللي بيحصل في حياه برج الجوزاء يعني هو هينجذب له في البدايه بس بعد كده هل هنكمل مع بعض انجذاب لا مش هيكمل معاه انجذاب نهائي بالعكس زي ما قلت لكم الجو... مش هيعرف والسرطان بيحب يتسلط على فكره ويتحكم ومش هيعرف يعمل كده مع الجوزاء لان الجوزاء عاشق للحريه عاشق للانطلاق عاشق للتغيير ف... وده عكس السرطان ف مش هيكملوا مع بعض مش هيتفقوا مع بعض طيب بعد كده هندخل على برج الجوزاء وبرج الاسد عارفين انتوا بقى اللي هو منتهى التحدي عندما يلتقي الجبابره لقاء الجبابره بقى لقاء الوحوش هو ده لقاء الأسد مع الجوزاء الأسد برج شايف نفسه وعارف قيمة نفسه وواثق جدا في نفسه وما بيحبش حد يقول كلمة يعلي عليه يعني والجوزاء بقى بيعشق التحدي فالجوزاء بتشد للأسد جدا جدا وبيحب يلعبه يحب يلعب بيه والاسد بيتغاظ جدا من الجوزاء وحاسس ان هو ايه ده هو بيعمل فيا كده ليه ايه ده هو في حد اذكى مني لا مش انا بقى لست انا هذا الرجل فتحس ان هم طول النهار عمالين يتنافسوا مع بعض عمالين يتحدوا بعض عمالين يقطعوا في بعض آه، بس انا بشوفها علاقه متوازنه جدا لان هما الاثنين بيبقى في شد وجذب ما بينهم وانا بشوف ان هما بيتفقوا مع بعض جدا بالعكس بس شوف ان هي علاقه صحيه لان في تحدي في خد وهات في آه، في كده تشالنج في آه لا وسبيشالي بقى ان الاسد دايما مغرور وجوزاء ذكي فبيعرف ازاي يلعب بغرور الاسد وازاي يعرض يتحداه وازاي يعرض يشتغل ويجيبه ويطلعه فوق وينزله تحت ومين بيتجذب لمين اكتر هما الاثنين بينجذبوا لبعض يعني الاسد بتشد للجوزاء انا عايزه اوريكم الشجره بتعمل ازاي والجوزاء بتتشد للاسد يعني راجل وست من ناحيتين بتشدوا لبعض جدا جدا اهي يعني بتاع اللي طالعه لي دي آه ما تنسوش يا جماعه تعملوا like للفيديو طيب هنكمل آه فهما انا شايفاهم best couple على فكره اسد وجوزاء دول couples رائع مع بعضه يعني آه طيب نيجي بعد كده لبرج الجوزاء والعذراء آه جوزاء وعذراء رجل الجوزاء دايما يتشد للست العذراء الست الجوزاء آه، بتتشد لغموض رجل العذراء برضه هما بيتشدوا لبعض بيتشدوا لبعض في البدايه بس يجوا بقى بعد كده يتعاملوا مع بعض يقطعوا في بعض ليه بقى الجوزاء العذراء ساكت هادي ما بيحبش يتكلم كتير ما بيحبش يعبر عن نفسه ما بيحبش ال... ال... ما بيحبش حركه كتيره هو زيه زي الطور زي الجدي يعني. الجوزاء عكسه اه هيتشدوا لبعض في البدايه بس بعد كده نقدر نعيش مع بعض لا مش هنقدر نكمل مع بعض لان احنا عكس بعض احنا ما ينفعش ان احنا نكمل مع بعض كجوزاء ويعني مع ان على فكره يبقوا اصحاب كويسين جدا جدا جدا يعني كصداقه هيبقوا رائعين مع بعض في الصداقه لان هم اذكياء هما الاثنين جدا على فكره يعني بيحترموا ذكاء بعض على فكره آه بس الجوزاء مش عايزه سيطره العذراء العذراء متسلط ومسيطر وعايز يتحكم متحكم في حياه الجوزاء from اي to Z وعايز يخنقه يعني هيخنقه فالجوزاء هيتخنق وهيهرب ودايما اللي هيهرب من العلاقه دي الجوزاء يعني العذراء اعتقد ممكن يكون صبور ويستحمل الجوزاء شويه اما الجوزاء مش هيستحمل العذراء هو هيقول له لا ده انت هادي بقى كده خليك مع هدوءك وروتينيتك وعيش مع نفسك اما لست انا هذا الشخص ابدا ابدا ابدا يعني آه، طيب فانا مش شايفاها علاقه صحيه اصدقاء كويسين جدا جدا هيبقى فيه اعجاب يعني هم ممكن يرتبطوا بس مش هيكملوا في الارتباط يعني اعجاب بيتشدوا لبعض بس مش بيكملوا مع بعض آه، والجوزاء على فكره الست الجوزاء بتعجب جدا بالرجل العذراء يعني بتعجب جدا جدا كمان بالرجل العذراء يعني انا عندي اصحابي كتير قوي آه، جوزاء يعني يعني مرتبطين ب يعني وعلى شفا يعني خطوبه ربنا يستر عليهم مع رجل عذراء يعني طيب الجوزاء مع الميزان انا شايفاها برضو بص هما الاثنين ابراج قويه والاثنين اذكياء والاثنين هوائيين بس يعني الميزان هو اللي بيشد اكتر لبرج العذراء آه، لبرج الجوزاء يعني بس هما الاثنين بيتوافقوا مع بعض طبعا بيتوافقوا مع بعض جدا وبيبقوا صحاب جدا جدا ومجانين بقى هما الاثنين بيحبوا التنطيط بيحبوا الخروج بيحبوا التغيير آه، بيحبوا الانطلاق بيحبوا الفرفشه بيحبوا الحريه فهم بيتوافقوا مع بعض جدا ممكن اعتبرهم best match بس الجوزاء اكثر ذكاء من الميزان وهما الاثنين غيورين لا سوري آه، الميزان بيغير جدا عن الجوزاء الجوزاء مش غير الطيور على فكره فدي بتخنق برج الجوزاء من برج الميزان وكمان الجوزاء بتخنق من برج الميزان في تردده لان زي ما قلنا زي ما احنا كلنا عارفين ان برج ان برج الميزان برج متردد جدا ودي حاجه بتضايق شويه الابراج القويه منه ان هو مش عارف هو عايز ايه مش مستقر عاطفيا مش مستقر فدي بس الحاجه اللي بتضايق الناس منه يعني بس اي حاجه تانية لا اوكي اتس اوكي يعني. بعد كده بقى جوزاء وعقرب وده برضو تاني لقاء من لقاءات الجبابرة لأن هما الاتنين أذكياء جدا هما الاتنين أبراق واثقة في نفسها جدا أبراق قوية هل الجوزاء بتشد العقرب جدا جدا جدا الجوزاء بيحب الحاجات اللي فيها تحدي والعقرب بالنسبة له تحدي كبير جدا لأن العقرب برج تقيل برج يعني عميق فبتشد العمق برج العقرب ممكن تعملوا like لان انا عندي حوالي 700 شخص اونلاين مش كلكم عاملين like وانا شايفه يعني انا هتضايق <laughs> <laughs> طيب الحاجه اللي انا عايزه اقولها آه، فالعقرب والجوزاء الجوزاء برضو بتشد العقرب في البدايه بس هيكملوا مع بعض لا هيبقى فيه خلافات كتيرة جدا العرب بقى أبو السيطرة وأبو التحكم وأبو الغيرة وأبو أبو أبو الحاجات ده هو اللي اخترع الحاجات دي كلها فهيجي مع الجوزاء تحس إن هم هيموتوا بعض لأن الجوزاء مش عايز حد يتحكم فيه مش عايز حد يقول له اعمل وما تعملش مش عايز حد يقول له اه ولا ولا اه والعرب بقى يعني أبو التسلط وهو اللي اخترع يعني إيه تسلط واللي اخترع يعني إيه تحكم واللي اخترع يعني إيه غيرة هو برج العقرب فبيجوا بقى في نقطة بعد كده يقول لك لا احنا مش هنقدر نكمل مع بعض احنا مختلفين انا ده اتجمدت يا جماعة والله العظيم احنا مختلفين على بعض احنا مش هنعرف نكمل احنا لا فانا بشوف برضو ان هما بيتشدوا لبعض في البدايه والجوزاء بتشد جدا للعقرب جدا كمان والعقرب بيحب خفه الدم وتالق وتغيير اللي بيحصل مع الجوزاء يعني بتشد له في البدايه بس هل بيقدر يكمل معاه برضو لا او بتخلق منه في النهايه طيب فهما الاتنين لو هما عايزين يكملوا مع بعض لازم الجوزاء هو اللي يستحمل يستحمل آه، ويتغير كمان يبقى اهدى مع العقرب لان العقرب بصراحه برج اتراكتيف وبتشد للجوزاء فبس بس محتاجين هما الاثنين يعني ايه يتنازلوا كتير بصراحه فهم لو سكتوا لو خلوا نفسهم على طبيعتهم مش هيعرفوا يتفقوا ابدا طيب بعد كده عندنا برج ال... انا نسيت احنا وصلنا لايه فوق هربط الطرحه بس عشان عماله تطير مني وان انا ادفي ايدي شويه طيب هل بعد كده احنا وصلنا لحد بقى ايه بلقاء الجبابره الثالث اللي هو برج الجوزاء وبرج القوس الاثنين دول بقى يعني خلقوا من اجل ان يرتبطوا ببعض هما الاثنين عاشقي الحريه الاول والاخير آه، بيحبوا الانطلاق بيحبوا الخروج بيحبوا السفر بيحب برجين عظيمين مع بعض كده يعني لو ارتبطوا ببعض اللي هو مساء الفرفشه والنعنشه والانطلاق والحب والتغيير وال... هتلاقيهم على طول بيتغيروا بسرعه جدا وبيحبوا يكونوا متجددين ومنطلقين وهتحس ان انت عايز تعيش في البيت ده اصلا من كتر الفرفشه والنعنشه والحب والانطلاق وال قرارهم في حياتهم لان هم آه تلاقيهم بقى مش شاطرين في اتخاذ القرارات عشان الاثنين بيتغيروا بسرعه جدا الاثنين بيغيروا رايهم بسرعه جدا فعايزين حد عاقل كده يعيش معاهم مامتهم باباهم بقى يعيشوا معاهم بس هم بس كابل برضو زي الجوزاء والاسد وزي الجوزاء والميزان يعني طيب جدي وجوزاء لا لا لا لا لا لا لا استحاله اصلا يتشدوا لبعض عمرهم ما هيتشدوا بتلاقيهم بيكرهوا بعض وخاصه برج الجدي هتلاقيه مش مبسوط ابدا ابدا مع الجوزاء يعني الجدي ما بيحبش الجوزاء اطلاقا ما بيحبوهوش وما بيعرفش يتعامل معاه اصلا ما بيعرفش يتكلم معاه ما بيعرفوش يتشدوا لبعض ما فيش حوار ما بينهم والجوزاء بيتخنق من الجدي بس الجوزاء بيحترم ذكاء انا يعني ممكن اقول ان الجوزاء ممكن يتشد للجدي اما ان الجدي يتشد الجوزاء لا والجوزاء يتشد لذكاء الجدي وغموضه برده وتحديه يحس ان هو حد صعب لان هو مش معجب بيه اصلا يعني عمركم هتلاقوا الجوزاء الجدي إيه، معجب بالجوزاء لا وليه بقى لان الجدي بقى برضو متسلط متحكم غيور جدا جدا جدا آه، سي السيد يعني هو برج اللي هو اسمه سي السيد آه، فمش هيعرفوا يتأقلموا مع بعض اطلاقا يعني وانا ما بنصحش بالعلاقه دي اصلا بعد كده الجدي والدلو بقى والدلو والجوزاء لقاء الجبابره الثالث الاثنين اذكياء جدا جدا جدا في منتهى الذكاء آه، الدلو بتشد للجوزاء بس الجوزاء مش بتشد للدلو بس هما الاثنين يتناسبوا مع بعض جدا لان هما الاثنين عاشقي الحريه عاشقي الانطلاق بس الدلو برضو بيغير جدا على الجوزاء والجوزاء بتخنق من غيرة الدلو فهو اي حد بيغير على الجوزاء الجوزاء يبقى مش عايز يكمل معاه الجوزاء مش عايز حد يغير عليه يا جماعه مش عايز حد يخنقه مش عايز حد يقول له اعمل كذا وما تعملش كذا شوف النصايح دي مهمه جدا طيب اخر حاجه واخر حاجه في العلاقات آه، جوزاء وحوت آه، الحوت هيتشد للجوزاء بس هو مش هيبقى عايز يرتبط بيه لان الحوت بيحب الاستقرار زيه زي العذراء زي زيه زي العذراء زي السرطان زي العقرب آه، وال والجوزاء بقى مش عايز استقرار عايز انطلاق وعايز ففي الاول هتحس ان هما بيتشدوا لبعض بعد كده يقول لك لا انا مش عايز مش هقدر اكمل معاه فهما الاثنين وكمان الجوزاء هيتخنق من من رومانسيه الحوت الزياده هو مش عايز الرومانسيه الاوفر دي فتحس ان هو لا مش قادر اكمل معاك آه، بس هيتشدوا لبعض في البدايه اه يعني في ابراج بتشد لبعض بس ما ينفعش يكملوا مع بعض زي مثلا جوزاء وعذراء وزي جوزاء وعقرب وزي جوزاء و مين تاني جوزاء ومين وسرطان مثلا بس لا جوزاء وسرطان مش بس في ابراج ما بيطقوش بعض يعني الجوزاء ما يطقش جدي ما يعرفش يتعامل مع جدي ما يعرفش يتعامل مع تور مثلا يعني شايفين فانا حوت برضو وجوزاء مش برشحهم لبعض بعض آه بشكركم اتمنى الفيديو يكون عجبكم وبحبكم جدا جدا وشكرا لكل الدعم بتاع القناه ما تنسوش كلكم تعملوا like دلوقتي حالا حالا حالا اعملوا يلا لايك بسرعه قبل ما اطلع من الفيديو وتقولوا لي انتوا برج كبرج الجوزاء بتتفقوا مع بتشوفوا ان انتوا اكتر ابراج بتتفقوا معاها برج ايه وايه المشاكل اللي بتواجهكم مع الابراج اللي انا قلتها دي يعني كل واحد يقول لي هو برج آه وبتتفرجوا عليا من فين ده مهم جدا آه، وقولوا لي ايه الابراج اللي انتوا بتتفقوا معاها بتتفقوا معاها ليه والابراج اللي انتوا بتختلفوا معاها وايه المشكله اللي بتواجهكم وليه بتختلفوا معاها آه، ما تنسوش تعملوا like للفيديو وتشتركوا في القناه وتتفرجوا على ال videos بتاعت رنا هتعجبكم جدا جدا وانا هخليها تعمل لكم الابراج بالانجلش فيما بعد يعني احنا هنتفق مع بعض انا هقول لها الافكار وهي هترجمها عشان ناس كتيره جدا طلبت مني ان انا اترجم الفيديو شكرا بحبكم جدا bye bye واتمنى لكم آه، يوم سعيد واستنوا الفيديو كمان شويه هعمله عن العلاقات والفيديو اتطلب مني كتير جدا جدا اللي هو عن ازاي ترجع حبيبك اللي سابك آه، وازاي ترجع يعني لشخص ارتبط كنت مرتبط بيه وسبتوا بعض واسرار كتير جدا جدا على العلاقات آه، جاوبوا على سؤال الحلقه واشتركوا في قناتي التانيه وشجعوا رنا شكرا باي باي رنا اختي على فكره